制止我，制止我这个我没有在那个地方，这个把这个违规行为，他这个现在制止我，制止我这个他现在这个要要要要我带他带他什么什么这个这个我我这里就完全这个我我。 哎哎，我先去，我先去，嗯，完了，你你现在排球坐了坐，好不好？你，兄弟，走，我先去坐了，行不行？坐，你先坐，我回机去。你那拍球又坐了，你看我的地，我不回去，我先去，打游戏嘛，老我先去，行不行呢？他可以，他可以，我回去，我回去，哎，我先去，好吧？ 我跟他老婆在学的，我我跟他学生子也不起三了，是我的错，哎，错在家里，我跟他学的，是不是？我我自己看，自己校，瞧，看不看？哎，保安，我问你呢，他跟自己学生看不看的？我他他看的，看不看的？要求比的，掐皮，哎呀，啊，字。 老子没钱了，老子没钱了，老子还你学校，老子没钱了，你去抓着去子啊！老子要开，老子要你去啊！就活个老子要看你学校，我拿你个挣好吧，我们走。你这啊，这里。老子那的穷孩子，你认不给老子孩子，他找你，你不给老子孩子，他村里就骂，老子你冲哪里？老子不要，就不冲啊，是好不好？老子不要。还有几万还？老子不要，让 前面，你是我意思的，不，我就我现在就在时不多但是对我对面，我上不上了，我我我我也去问，你我上我你说你对面是不是，你对面是不是发现了同位？ 那是我的亲戚，你亲戚亲戚什么模式了？我跟你说，那你们己好吧？哎，你们真，你亲戚什么亲戚什你模式？来来来，你做生意完了，他看错啦，看错了哈。他跟自己的学生看不看的？他看错，你几万都看错了，你都忘我的事了？你几万块钱？我几万？没那个逼哈，第二个是干啥子来弄？那是弄死你几万的，你。有什么？真保安的太监了，我来看下。走，我们一道给他上过。 我的妈！哎呦，我的老天我的妈！你是执法局的啊？你才把合同你动手啊？你去我啥？我姓于，你不要动手。好，我问你个事你不要再动手了。我先要。我看你喝多了，我啊。我也没喝多。我们派出就是。但是这个我可以跟你们开始，好吧？派出是我们走，我们派出所。嗯，行。 和平女人，你要不然就难受了，老子还老子还骂你，老子你。去吧，你喝这个不能太喝呀，喝多了，你别别，别别，你喝你狗老子在包子吗？老子还老油，基本上还还还鸡啊，你再三两三两，我老回个上回去，老上回上回拿的，我是有你赢的了，三两。 回去，回去，明天再一百一十，回去，回去，好，开始。